जावा मधील if एल्से कन्स्ट्रक्ट्स वरील मध्ये आपले स्वागत आपण शिकणार आहोत कंडिशनल स्टेटमेंट्स विषयी कंडिशनल स्टेटमेंट्स चे प्रकार जावा प्रोग्राम्स मध्ये कंडिशनल स्टेटमेंट्स चा वापर आपण डी व्हर्जन 1110 जेडीके 16 आणि पॉईंट 370 वापरणार आहोत आपल्याला जावा मधील पुढील गोष्टी माहित असाव्यात अरिथमेटिक रिलेशनल आणि लॉजिकल ऑपरेटर्स नसल्यास संबंधित ट्युटोरियलसाठी आमच्या वेबसाइटला भेट द्या कोडमधील भिन्न निकालासाठी आपल्याला भिन्न कृती कराव्या लागतात यासाठी कंडिशनल स्टेटमेंट्स वापरली जातात कंडिशनल स्टेटमेंट्स द्वारे प्रोग्रॅमच्या निष्पादनाचा फ्लो कंट्रोल करता येतो जावा मध्ये ही कंडिशनल स्टेटमेंट्स आहेत if statement if else statement if else if statement nested if statement switch statement ह्या पाठात if if else and if else if statements बद्दल जाणून घेऊ इफ स्टेटमेंट वापरून कंडिशन नुसार ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कार्यान्वित केला जातो ह्याला सिंगल कंडिशनल स्टेटमेंट म्हणतात इफ स्टेटमेंटचा सिंटॅक्स आयएफ स्टेटमेंट मध्ये कंडिशन जर ट्रू असेल तर ब्लॉक कार्यान्वित होईल फॉल्स असेल तर ब्लॉक वगळला जाऊन तो कार्यान्वित होणार नाही इफ स्टेटमेंट कसे वापरले जाते ते उदाहरणाद्वारे पाहू एक्लिप्स वर जाऊ व्यक्ती मायनर आहे का हे ओळखणारा प्रोग्राम लिहा मी पर्सन हा क्लास बनवला आहे मेन मेथड मध्ये इंट टाईप असलेले एज हे व्हेरिएबल डिक्लेअर करू मेन मेथडमध्ये int space age equal to 20 semicolon असे टाईप करा अशा प्रकारे इफ स्टेटमेंट लिहिणार आहोत पुढील ओळीवर इफ कंसात age less than 21 open curly brackets type करून एंटर दाबा येथे एज 21 पेक्षा कमी आहे का हे तपासत आहोत ह्या ब्रॅकेट्स मध्ये जे आहे ते इफ ब्लॉकशी संबंधित आहे ब्रॅकेट्स मध्ये टाईप करा system dot out dot print L N कंसात डबल कोट्स मध्ये the person is minor semicolon येथे एज जर 21 पेक्षा कमी असेल तर the पर्सन is मायनर हे दाखवले जाईल फाइल सेव्ह करून कार्यान्वित करू The पर्सन is मायनर हे आउटपुट मिळाले पाहिजे या बाबतीत व्यक्तीचे वय 20 आहे जे 21 पेक्षा कमी आहे आउटपुट दिसेल the पर्सन is मायनर आता इफ else स्टेटमेंट बद्दल जाणून घेऊ if else पर्यायी स्टेटमेंट्स कार्यान्वित करण्यास वापरतात हे सिंगल कंडिशनवर वर आधारित असते if एस स्टेटमेंट लिहिण्यासाठी सिंटॅक्स पाहू कंडिशन जर ट्रू असेल तर स्टेटमेंट किंवा कोडचा ब्लॉक कार्यान्वित होतो नसेल तर दुसरे स्टेटमेंट किंवा कोडचा ब्लॉक कार्यान्वित होतो if statement स्टेटमेंट मध्ये कसे वापरायचे ते पाहू Eclipse वर जाऊ व्यक्ती मायनर आहे की मेजर हे ओळखणारा प्रोग्राम लिहू मेन मेथडमध्ये int equal to twenty 25 type करा नंतर if within brackets age greater twenty 21 curly brackets मध्ये टाईप करा system dot out dot print N कंसात डबल कोट्स मध्ये ठे पर्सन इस मेजर, पुढच्या ओळीवर टाईप करा एल्स आणि कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये टाईप करा system dot out dot print N कंसात आणि डबल कोट्स मध्ये the person is minor semicolon येथे एज जर 21 पेक्षा कमी असेल तर दी पर्सन इज मायनर हे दाखवले जाईल नाहीतर दी पर्सन इज मेजर हे दाखवले जाईल प्रोग्राम सेव्ह करून कार्यान्वित करा पर्सन इज मेजर हे आउटपुट मिळाले पाहिजे व्यक्तीचे एज 25 आहे जे 21 पेक्षा जास्त आहे program the person is major हा आउटपुट दाखवत आहे इफ एल्से इफ स्टेटमेंट वापरून विविध स्टेटमेंट्स संच कार्यान्वित करतात हे दिलेल्या दोन कंडिशन्सवर आधारित असते आवश्यकतेप्रमाणे अधिक कंडिशन्स हे समाविष्ट करू शकतो ह्याला ब्रँचिंग किंवा डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट म्हणतात if else if स्टेटमेंट लिहिण्यासाठी सिंटॅक्स पाहू if स्टेटमेंट सुरुवातीला कंडिशन 1 तपासेल ती जर ट्रू असेल तर स्टेटमेंट किंवा ब्लॉक कोड कार्यान्वित होईल नसेल तर कंडिशन 2 तपासली जाईल जर ती ट्रू असेल तर स्टेटमेंट किंवा ब्लॉक 2 कार्यान्वित करेल नसेल तर स्टेटमेंट 3 किंवा ब्लॉक कोड 3 कार्यान्वित करेल अशा प्रकारे इफ एल्स ब्लॉक्स द्वारे कोड वाढवू शकतो ब्लॉक्स मध्ये मल्टिपल कंडिशन्स असू शकतात ट्रू कंडिशन मिळेपर्यंत संबंधित कोड कार्यान्वित होत राहील सर्व कंडिशन्स फॉल्स असल्यास शेवटचा एल्स सेक्शन कार्यान्वित होईल मध्ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कसे वापरायचे ते पाहू एक्लिप्सवर वर जाऊ मी स्टूडेंट नावाचा क्लास बनवला आहे स्टूडेंटची ग्रेड शोधणारा प्रोग्राम लिहू ही ग्रेड परसेंटेज वर आधारित असेल मेन मेथड मध्ये टाइप करा int space test score to to 70 test score हे इनपुट व्हेरिएबल आहे यात पर्सेंटेज संचित होईल पुढील ओळीवर टाईप करा इफ कंसात test score less than 35 curly brackets मध्ये system dot out dot N कंसात डबल कोट्स मध्ये सी ग्रेड टेस्ट टेस्टस्कोर जर 35 पेक्षा कमी असेल तर प्रोग्रॅम सी ग्रेड दाखवेल पुढील ओळीवर टाईप करा एस पुढील ओळीवर टाईप करा आयएफ कंसात score greater than or equal T O 35 and test score less than or equal to 60 ह्या दोन्ही कंडिशन एकाच कंसात ठेवा पुढे ओपन कर्ली ब्रॅकेट्स काढून एंटर दाबा टाईप करा system dot out dot println कंसात डबल कोट्स मध्ये B grade semicolon else I F section मध्ये प्रोग्राम दुसरी कंडिशन तपासेल टेस्ट स्कोर जर पस्तीस आणि 60 मध्ये असेल प्रोग्राम बी ग्रेड दाखवेल पुढील ओळीवर टाईप करा एल्स कंसात टाईप करा system dot out dot print N कंसात आणि डबल कोट्स मध्ये ग्रेड सेमिकोलॉन दोन्ही कंडिशन्स जर फॉल्स असतील ए ग्रेड दाखवले जाईल हा कोड सेव्ह करून कार्यान्वित करू ए ग्रेड हे आउटपुट मिळाले पाहिजे ह्या मध्ये स्टुडेंटचा टेस्ट स्कोर 70 आहे ए ग्रेड हे आउटपुट दाखवले जाईल आता टेस्ट स्कोर बदलून 55 करू प्रोग्राम सेव्ह करून कार्यान्वित करू आता बी ग्रेड हे आउटपुट दाखवले जाईल आपण कंडिशन्स ची संख्या वाढू शकतो बी ग्रेडच्या ओळीनंतर अजून एक कंडिशन टाकू येथे टाइप करा एल्स आणि पुढील ओळीवर इफ कंसात score greater than or equal to 60 test score less than or equal to 70 open curly brackets काढून एंटर दाबा पुढे कंसात system dot out dot print println कंसात आणि डबल कोट्स मध्ये ओ ग्रेड कोलन. येथे स्कोर जर 60 आणि 70 मध्ये असेल तर प्रोग्रॅम ओ ग्रेड दाखवेल आता टेस्ट स्कोर बदलून 70 करा फाईल सेव्ह करून कार्यान्वित करू हे आउटपुट दिसेल प्रोग्रॅम ओ ग्रेड दाखवेल पूर्वीप्रमाणे ए ग्रेड दाखवले जाणार नाही टेस्ट स्कोर जर 70 पेक्षा जास्त असेल तर प्रोग्रॅम ए ग्रेड दाखवेल कंडिशनल कोडिंग करताना स्टेटमेंट संपवण्यासाठी सेमीकोलन समाविष्ट करा परंतु कंडिशन नंतर सेमिकोलॉन समाविष्ट करू नका कोडचा ब्लॉक कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये लिहा जर ब्लॉक मध्ये सिंगल स्टेटमेंट असेल तर कर्ली ब्रॅकेट्स ऐच्छिक असतात आपण अंतिम टप्प्यात आहोत यामध्ये आपण कंडिशनल स्टेटमेंट्स बद्दल शिकलो कंडिशनल स्टेटमेंट्सचे प्रकार जावा मध्ये if else and if else if स्टेटमेंट्सचा वापर असाइनमेंट म्हणून if if else and if else if चा वापर करून जावा प्रोग्राम्स लिहा इफ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 ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते धन्यवाद